हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स अगर पावर बी आई सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और आपको बहुत ही अच्छे से जैसे मैं एक्सेल मैंने सिखाया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सिखाया सी लैंग्वेज सिखाया पावर पॉइंट सिखाया पाइथन सिखाया जावा सिखाया उसी तरह से आपको पावर बी आई भी सिखाऊंगा तो ये पावर बी आई एडवांस है एक्सेल को और भी ज़्यादा आसान बना देती है एक्सेल में जो काम आप मुश्किल से कर पाते हैं उसको ईजिली कर पाएंगे यहाँ पर अगर आपको टेबल वगैरह बनानी है तो यहाँ पर देखिए ये टेबल दिया हुआ है इस पर क्लिक कीजिए ये टेबल आ जाती है यहाँ से इसे ड्रैग ड्रैग कर लीजिए आप तो ये पावर यही देखिए कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको ठीक है इस तरीके से टेबल वगैरह बना सकते हैं फिर इसमें फॉर्मेट के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है तो जा करके आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं यहाँ से ठीक है तो आने वाले वीडियोस में यही सारी चीजें हम सीखेंगे ठीक है